小江是个天生看不见的视障者，但从小经过许多训练和努力，他已经能像多数健全的人一样过着生活。某一天，他正独自前往教室的途中，同学，同学，对不起，有没有怎样？同学。 没事没事没事没事没事没事，休息休息休息。哎，你是那上我们班摄影课的的同学吗？哎哎，你怎么知道啊？你上课超认真的哎，都会做笔记，都坐很前面。没有没有哎，你是哪一位啊？我是小何，你叫什么名字？哦，我叫小江。那我们既然要上摄影课，我们就一起去吧，我带你走。啊，不用不用，我自己来就好了。你关系走啊走啊走。没关系，我扶着你，我自己来。小心小心。我自己来，走啊走啊。啊。 小油。用不对的方式牵，让小江差点跌倒。两人在半牵半救下走到教室。来，小金走，好像还没迟到。老师还没来。小心哟，我们坐这一排。 诶，奇怪，怎么了吗？我好像忘了带录音笔了诶。可以用手机录看呐？手机吗？对啊。那你，我没有试过，你帮我看一下我的手机可不可以用？我看一下啊。这好像没办法录诶。这不行用吗？对啊。哎，那怎么办呢？因为如果没有录音录起来的话，我回家就没办法复习了。那怎么办？嗯。还是。 是小何，你可以帮我录一下吗？嗯，呃，好，没关系。好啊，没关系啊，我可以录。好，真的可以吗？可以。哦，那不好意思，麻烦你了。没关系，没关系。谢谢。来，各位同学，大家好。老师啊。啊，今天我们要来谈一谈《Goffman 的剧场论》。天我们生活中的。对对对，好。我们的生活，我们的生活。 前台还有后台，那前台呢，可能就是，可能就是每个人表现出来的最让人动、最动容、你最精力充沛的一面。那就好比说呢，你在可能是你在社团里，你带活你带活动，在公司里面你主你主导会议、主导下面的、主导下属做事，你都表现出来，这些都是你，这些都可以算是你的前台。那后台的话，就好像是我们每个人。 每个人，你呃的私算是私生活，你在家，不管是你在家里，你在宿舍，你不会特别，你不会刻意的整，刻意整理打扮，整理打扮你自己，你主表现出来你，你比较原始的一个模样。哎，你刚刚在跟那个四张生讲话，啊，你们有认识啊？哎，瞎子叫瞎子，什么四障生？他刚刚好好跟我借手机录音耶，超烦。 那录音也没什么，就举手之劳，就帮他一下。可是我要玩手机啊，而且刚刚刚在校园遇到他，我要带他来来教室上课，他还不要。可以，别讲，别讲。干嘛啦？我靠！影片的最后，请景心来指导如何正确帮助视障生走路。大家好，很高兴又再次见面了。相信呢，在学校。 大家有时候会看到一些盲生同学呢，他每次拿导盲杖，这样走路，那不知道，那不知道他们要去什么地，去去什么地方上课或者做别的事情。那看到这种情况下呢，相信大家有时候也会想去上前去帮助，帮助他们，带领他们走路。可是却又，却又爱莫能助，因为不知道该如何帮忙。那其实做法很简单，那现在我们就来看一段实，看一下示范。 哎，同学，你要去上课吗？对对，我要去上课。那一定是来自这种教室大楼吗？对对对，这地方我有点不太熟。好，那需要帮忙吗？哦，好好好，谢谢。那像这种情况下呢，我们可以手，我们可我们可以慢慢的勾住他的他的其中一只手臂，引导他慢慢的往前走。 那如果需要转关或者是爬楼梯的时候呢，我们也可以能，也可以能慢慢只是，慢慢的用口用口语的方式呢，只是，只是他，就告诉他说哪里需要，呃，左转右转，或是上楼梯下楼梯。哎，好，好，好，就这样。 是不是很简单的。可以吃，搞什么？镜头在那边呢。在这边。哎，可是你跟他看不到，你刚刚在这边。都可以说啊。对。完 <laughs> 完全指错地方了。对对对。这边。哎，我多久穿完冰？ 然后嘞，觉得怎样？看不到的感觉，就是看不到感觉。看不到的感觉，看不到，就是很，就是怎么讲啊，很恐慌啊。很恐慌。因为平常什么都看得见，然后会抓不到那个方向。那你刚刚说出来，我们偷看啊？没有，我没有偷看。你没有眯眼？没有，没有，没有，因为这个这个眼镜有度数啊，我没办法看啊。所以你你都会靠什么感觉在走路？ 就是有这个，其实是蛮有作用的。你说那个手杖，对对，这个手杖，因为它脚碰到的时候，我大概就知道前面有东西，然后我就会避开。这样，啊，我觉得就是以后要对他们好。 <laughs> 我本来就对他们很好。 <laughs> 没有，视力正常真的很幸福吧。然后希望大家好好爱惜自己的眼睛。不要再低头了。 <laughs> 对啊，要跟我一样爱低头。我没有低头。好，结束。